proyectos enseñas de, de Beacon Beach es enseñarle surf a los niños, que el surf sea accesible para todos los niños en la comunidad. Hay muchos niños que no surfean porque sus papás son, no son pescadores, tienen miedo mar. Entonces el surf también es una herramienta que El Salvador tiene para empoderar a los jóvenes, ¿verdad? Y convencidos que un niño que surfea o una niña que surfea va a ser una niña con sueños, que va a querer viajar, que va a querer desarrollarse, que va a querer tener mejores cosas en la vida y ahora con el Bitcoin, el surf y, Bitcoin son las dos cosas más valiosas que tenemos para poder cambiar la realidad de este país y es de lo que la gente está hablando afuera de El Salvador. Ah, surf y Bitcoin.